сен маған керексің бір таң қалғаны азат өз әйелінде шексіз сүйеді сыйлайды шық жуытпай мақтап отырады осы қасиетімен де баурап алса керек әдетте кей ессіз еркектер көңілдесіне әйелін жамандаушы еді ғой алдымен азат керісінше әйеліне шын ғашық оның да үш перзенті бар балаларының бал қылықтарын айтып күліп отырады үнемі ал бұл оған ең жақын адамы сияқты екен түсініксіз сезім оны да мазалайды білмеймін тентек болған шығармын бір көргеннен ең жақын адамымдай жіпсіз байланып қалдым саған сенен айырылып қалғым келмейді тек мендік болғаныңды қалаймын бірақ отбасыңның да бұзылғанын қаламаймын менің әйелім сияқтысың миым шатасты дейді бұған өзін таксиспін деп таныстырып еді ғой алғашқыда азат бірақ кезінде мемлекеттік мекемелерде лауазымды қызмет атқарған бүгінде өзінің жеке кәсібі бар қалталы азамат екен онысын кейіннен айтты неге өтірік айтасың маған деп бұрқылдаған бұл азат сені сынадым маған деген сезімің шынайы екен деп жымиған жасырын кездесу жалғасын тауып жатты екеуі бір күндік пәтер жалдайды басқа әлемді ұмытады тек екеуі ғана жер бетінде басқа ешкім жоқ не істеп жүрміз мұнымыз дұрыс емес қой мүмкін осы жерден тоқтармыз деп кейде сыңсып жылап алады ақсәуле ондай кезде азат кейінгісін кейін көре жатармыз дәл қазір ештең ойламайықшы сенің қасыңа келсем шаршағаным басылып демалып қаламын қазір екеумізге де жақсы ғой алдағы уақытта бұйырғанын көрерміз деп мұның аузын аштырмайды кейде оның әйелінің жағдайын ойлайды кезінде мен қиналғандай ол да қиналып жүрген болар бауыржанды қызғанып қаншама түнім ұйқысыз күрсінумен өтті ол да сол кездегі менің халімде жүрген болар ессіз адаммын ғой бұл жүрісім не менің деп өзін іштей ұрсып алғанмен сол жүрісіне тоқтам қоюға шамасы келетін емес алғашқыда өзінің кінәлаумен жүретін ақсәуле күндер өте бұл өміріне де ет өліп кеткендей азат өз айтқандай мұның көзіне нұр себелесе керек жанары от шашып бұрынғысынан да ажарланып келеді ашығымен өткізген әр сәтті ойша теріс айналдырып кірпігі айқаспай түн ортасына дейін жатады төңбекшіп ешқашан ешкімді жүрегіне бұлай жақындатпаған ал азат жүрегінің әміршісі болып алыпты аз уақытта бұйрық береді бұған бұйрық бергені ұнайды бұған сондай бақытты өзі өзіңді сүйетін аялайтын жанның бары қандай бақыт әміршісі не айтса да құлдық салып жардан секіруге дайын Эх, ешкім түсінбес. Мұндай бақытты бір құш көрген жаның өзі де түсінбес. Дәл қазір Ақсәулеге өзгелердің түсінгені керек емес. Азатын құшып, көздегі нұрын бір тұтандырып алса жетеді. Өмірі сонысымен меменді. Бұл уақытта сыртта жұмыс істеп жүрген күйеуінің де өз қызығы өзінде еді. Анда-санда бір келіп кетеді. Күйеу деген аты ғана, жастықта бас түйістіру дегенді білмейді. Төсектері бөлек анда санда бірі келіп кетсе де екеуі айтысып алады бұлай болмас ажырасайық деді бірде бұл ажырасақ ажырасайық өзіңді ұнатпайтын үйде не үшін жүрсің қадіріңді кетіріп дегенде ақсәуле оған көрсетпей егіліп жылап алған қыздарын ойлап еді әкесінің бауырында өссінші деп бұйырмайын деп тұр күйеуі екеуінің арасындағы жағдай шиеленісіп барады рас айтады ол бұл үйге несіне байланып қалған екеуінің ырың жырыңын көріп өскен қыздарының күйі не болады ертең одан да ажырасқаны дұрыс емес пе солай ойласа да ажырасуға қадам жасау ауыр тиюде көңіліне жұбаныш махаббатын төгіп өмірін нұрландырған азаты бар оны жолықтырғанға дейін отбасылық өмірлеріне сыза түсіп үлгерген емес пе азат өз үшін мұның отбасы күйрегенін қаламайды тағы қызғанады мұны күйеуінен жанын түсінеді қаржылай да көмек беріп тұрады өткенде алтын алқа сыйлады бірақ сол азатпен де азат түсініспеушіліктер бой көрсете бастады күндер өте олардың бүгін кездесетін күні жалдамалы пәтерге барып сатып алған дайын тамақтармен кішігірім дастархан жайып күтті бұл азат келмеді телефон соғып еді өшіріп тастады кездесуге сол күйі келмеді соңғы секундқа дейін күтіп еді осы кезде ғана көз ашылғандай санасы саңлаудан атып шығып айналасына қарай бастады мен не істеп жүрмін тағы да өзіне осы сұрақты қой қыздарым үйде күтіп отырғанда мен мұнда не істеп жүрмін білдім ғой осылай боларын білдім әйелін қатты жақсы көреді отбасын ешқашан тастамайды ал менің күнім осылай көлеңкеде қашып пысып күтумен жолына телмірумен өтпек пе жоқ бұлай болуы мүмкін емес мен тоқтатайын осы жерден керегі жоқ ғашық отына өртеніп кетсем де өзімді қолға алып сезімнің мынау шырмауынан босанып өз жолымен кетуім керек деген оның көз жасы тоқтаусыз төгілді көзінен шыққан әр тамшы жүрегін сығып шыққан сезім тамшылар еді дастархандағы асты сол күйі қоқысқа тастап құр сүлдерін сүйретіп үйіне келді тәні ғана қимылдап жүр жаны шыжғырылып сезіммен күресуде түн ортасында азат хабарлама жазып жіберіпті қайын жұрты қыдырып келіп дейді сол үшін шалмаған екен неге ескертпейді неге телефонын сөндіріп қояды қонақтарды шығарып салған соң барамын ба деп ойлаған едім оларды тастап кеткенім ыңғайсыз ғой телефонмен ескертуге еш мүмкіндігім болмады деді сүйгені сонда қалай бұны телміртіп күттіріп қойғаны ыңғайсыз емес пе бір ауыз сөз айта салса қайтеді оны кінәлай да алмайды құқы да жоқ сонда да бұлданып бұрқылдап ұрсып алды азатты кешірім сұрап ертеңге кездесуге шақырып жатыр ол бұдан кейін кездеспейтіндей болып жатқан ақсәуле оның сүйдім күйдім сөзін естіп тағы да еріп барады тәтті қиялмен тағы ұйқыға кетті бір қызығы бұл екеуінің махаббаты төсекке байланып қалмаған кей кездесуде көлікте отырып жай ғана әңгімелесіп сағыныштарын басып тарқасады екеуінің өмірінде төсек басты рөл ойнамапты ешқашан ақсәуле қиялындағы азаматтың жанында уақыт өткізгісі келсе азат әдемі келіншектің мұңды жанарына от жаққысы келген бар жоғы күндер осылай өтіп жатты бірде азат телефонынан әйел бала шағасымен саябақта қыдырып киноға барғанын дүкен аралған суреттерін көрсетті сүйсініп қараған болды бұл бірақ ішінде бір қызыл пайда болғандай күрсініп алды біледі түсінеді ешқашан азатпен бұлай көшеде қол ұстасып жарқырап жүре алмайды бір мұң келіп жабысты жанына ал тойға барып әйел екеуінің жұптасып билегенін көргенде ауа жетпегенде орнынан тұрып кетіп терезені ашты әйелін құшағына алып махаббат көздерін қадап билеп жүр мынадай көздермен тек өзіне ғана қараушы еді ғой біледі түсінеді азатқа бірдеңе деп айтуға оны өз әйелінен қызғануға құқы жоқ алғашқы кездері кездесуден соң көңіліне қанат бітетін уақыт өткен сайын әр кездесу бұған бір ауыр мұң сыйлайтындай күннен күнге ең жақын адамына айналып бара жатқан қиялындағы азаматының тым жақын да тым алыс екенін ұғыну қандай қиын еді дәл қасында отырса да қол жетпейтін арман екен мойындау қиын жаңа жыл мерекесі таяғанда азат әйелі екеуі достарымен бала шағасымен тауға қыдырып кеткені ше тек телефонда ғана құттықтап қойды бұл үш қызымен жағыз өзі қарсы алды жаңа жылды атасы қызының үйіне кетті күйеуі басқа қалада жүр ақсәуле ешқайда бармады шақырған жерлерден бас тартты үйге де ешкімді шақырғысы келмеді мүмкін азат кездесуге шақырып қалар деген үміт болып еді бірақ сүйгені көңілді ортада отбасымен қарсы алды жаңа жылды алмақтың да салмағы бар төбеден топ етіп түсе салған мезгілсіз махаббаттың салмағы қандай ауыр еді алып жүруге шамасы келер ме екен ақсәуленің жұбанамын деп еріп еді сезімнің ізінен жылап барады енді кінәламайды оны о баста барлығы ашық айтылған ештеңе дей алмайды оған бар кінә өзінен сүйіп қалған өзінен кінә жылы-жылы сөйлеп басынан сипаса соңына еріп кете берген бар кінә өзінен енді азабын өзі тартуда біледі түсінеді керегі жоқ ақсәуле бұл жүрісіне тоқтам қоюға кірісті күйеуімен ара жақсартып керегелі тұрған отбасын тіктеп алғысы келді азатқа соңғы хабарламасын жазып оның нөмірін тағы да қара тізімге тықты жан дүниесі қаңырап бос қалса да ішкі әлемі аязға тоңса да солай жасауға мәжбүр бұл оның соңғы шешімі өзіне сенімдеді екі күннен кейін келген күйеуін жылы шырай күліп қарсы алды дайын жасап тіпті бірге төсегінде салды күйеуі селт етпеді мұның өзгере қалғанын да байқайтын емес әдеттегідей дастархан басына қабағы түксиіп тамағын ішіп алды да сол отырған жерінде жастыққа қисайып қорылға басты таңертең ақсәуле күйеуін сөзге тартты жылы сөйледі барынша қыздарды қалаға қыдыртып қайтайық сені күтіп жүрміз ғой деді күйеуіне еркелеген бол. қайдағы қыдыру ақша жоқ деп күн кеткен күйеуіне айқайлап ұрысқысы келді бұл өзім басты. менде ақша бар сен қасымызда жүрсең болды деді амал жоқ қаладағы саябақта қыдырды деген аты ғана екеуі екі жақта үнсіз жүр тек қыздарның улап шулағаны болмаса екеуінің ортасында өлі тыныштық суретке түсті бірге екеуі екі шетте екі жаққа қарап тұр бөтен жандарша қыздары үрпейісіп өздері сұп-сұр болып кеткен ал өткенде азаттың әйелі бала шағасымен түскен суретін көріп еді әйелінің иығынан құшақтап алған азат күйеуінің иығына басын қойып күліп тұрған оның әйелі қандай бақытты еді бақытты әке шешенің балалары да бақытты екен ғой балаларының да көздерінен от шашып езулері құлағында да қызылды жасылды құлпырып тұр ал бұлар құдыруға шыққанда аспан бұлт тұрлап күннің көзі де жасырынып қалыпты өмірімнің бір парағы болып шабылып қалсыншы деп жүрді кейінгі күндері ақсәуле бұл жағдайын есінен бір сәт кетпесе де өзін қайрап жүр бесінші бөлімнің соңы жалғасы бар